Je roept van ik kom met rinkel, kinkeloop en radio K. Je roept ik kom met rinkel, op en PO, radio C. Hey! Hey! grupos. Quiero un Sonic met Rincon en PNPO, Radio 2. Quiero un Sonic met Rincon en PNPO, Radio 2. Yo. Yo. Yo. Quiero un Sonico. So yo. Quiero un Sonic met Rincon en Radio 2. Jeroen Varing van Ringkerk is vanaf NPO Radio 2. Hey! NPO Radio 2 with the best DJs for me and you. Hey! Hey! Alleen op Radio 2. on MPU Radio 2. I like you so much, I like your tender touch. I like your voice, on your voice feel my choice. At your voice of my choice, at your voice, at your choice, of my choice, only your voice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. b a c h B. Yeah, shut up, too. Ring for the people make the room Radio 2. Ring for the people with your room running, well, only has U Radio 2. Jeroen you. B-A-C-H-Beats.com. Jeroen from Radio 2. Quiero mi paradito, me traigo ti, lo que empeño, de hey, hey, Jeroen van Inkel Prinkel, de Kinko.